хорвоогүйраш зүрхнээсээ байсан ээжийн бүвэ намчиг надтай хамт хэрэж насны хорвог уйран жаргана бүвэ бүвэ алгуур бүвэ бүвэ ертөнцийн хэрэгж Омхараа тэрэн жараа something could reach Hai un um kharara ilrin jana Bue